أعزائي المشاهدين مساء الخيرات دائما نتكلم عن السرعة أضرار السرعة المباغتة والاجتياز الخاطئ آه، يجب معرفة آه، آه، مقدار تحمل المركبة للمناورات وبسرعة يعرف إمكانية مركبته للسائق يعني السائق يعرف إمكانية مركبته هل هي تتحمل الاجتياز الخاطئ المناورات السرعة الانحراف لان هذه اذا ما يقدر هذه الامور هذه راح يصبح في مشكله كبيره. حادث هذا اليوم ايضا على طريق محمد القاسم السريع. اليوم المركبه اللي عندنا مسببه الحادث هي مركبه نوع سايبه. الكل يعلم انه سياره رقيقه صغيره نفرين شخصين يجون يشيلوها من ورا يحركوها بكل سهوله. طيب السرعه كانت السبب في هذا الحادث. الحمد لله قد تكون هناك اصابات لكن الوفيات الحمد لله ماكو وفيات الحادث الحمد لله نقول ماكو وفيات يعني. لانه آه، حادث آه، بمعنى الكلمه قوي طبعا الحادث وقع يوم 19 8 يوم الاثنين الساعة بالخمسة و58 دقيقة يعني من الأربعة إلا دقيقتين مساء أوقات الذروة منتهية ساكن المركبة السايبة هو بسرعة كبيرة اجتياز من يمين قد يكون تفاجئ بالمركبه اللي بريجو راد يصدمها انحرف على اليمين بدا يفقد السيطره خلينا نشوف بالبطء نكمل وياكم فقد السيطره لحظه هنا بدا فقدان السيطره لو شايل بس رجله من البنزين باع وين اجى هذا دا يمشي بالمسار الايسر صاحب السياره الحمراء لاحظوا الاصطدام القوي اللي حدث لو مو السياره الحمراء هذا كان عبر على المسار الاخر لاحظوا قوه الاصطدام لاحظوا المركبه الحمراء راح تنقلب لاحظوا السايق حزامنا مالنا مرتدي باع شلون راح تطلع ايده يطلع ايده عباله انه يوقف السياره لاحظوا ايده لاحظوا راح يخرج بالمركبه هو لاحظوا بايده لاحظوا التيشيرت مخطط مالته واحنا طلعناه من شالوه لاحظوا عباله انه يوقف السياره يمنع من القيام ماكو ايش حكي سرعه كبيره فقدت السيطره طبعا آه، راح نعيدها احنا هذه المركبه انقلبت وهذه انقلبت لولا المركبه الحمراء كان سوالنا قدر اكبر لكن شوف استقرار هذه المركبة وانتباه سائق التنكر منتجات النفطية لمفاجآت الطريق حادث وقع أمامه ما يستطيع استخدام الموقف لاحظوا شلون استدارت المركبة أمامه لولا أنت أنا أحيي هذا السائق وارفع له قبعتي هذه كاسكيتي لاحظوا شلون شلون انحرف تجاوز المركبة دون أن يصدم مركبة أخرى يمكن شوية على الدعامية لكن لو كان الاصطدام بهذه المركبة كان السائق فقد حياته ليش هذه السرعه بس انا اريد اعرف رجل كبير بالسن يعني مو نقول شاب وتشوفون اثناء كلامي طلعوه رجل كبير شباته براسه هنا أنا الامراه يعني طلعت امراه معها طفل رضيع لاحظوا المركبه هذه انقلبت هنا اجوا التموا لاحظتوا حزام لمان اولا سوى حزام لمان يعني بسبب الاصطدام اختل توازنه بسبب الاصطدام توجهين للمسار الكوشن مقابل المقعد المقابل طلع ايده شفتوها بالكاميرا الحمد لله والشكر على سلامتهم اضرار كبيره السياج دمني انا كنت اخشى لان اصطدامه بالسياج الامني هنا كان ادى في بعض الحالات يدخل السياج الامني في مقدمه المركب وانتم تلاحظون هسه راح نعيد الحادث انه شلون السياج الامني اصطدم بالمركب بالمقدمه يعني هذا لو داخل بالمركب كان قطع للسائق بشكل كامل ليش؟ ليش هذه السرعه اخي؟ عندك ظرف طارئ خابروك ظرف طارئ عندك مريض عندك حالة طارئة لاحظوا رجل كبير بالسن نتمنى له السلامة لكن هل يستوجب هذه السرعة أنت بالسرعة هذه توجه الحالة طارئة لو, لو أي شيء آخر أنت سويت أنت تأخرت أضعاف أضعاف خسار قد يكون مليون لأن سياج أمني مع انقلاب مركب وأنت المقصر بالحادث بنسبة 100% احنا اخواني دائما نعرض ونعرض ونعرض البعض بدا يستجيب بدا يتمهل بالقياده الاسبوع الماضي من عرضنا حادث يعني ناس وعائله كامله راحت مردت على طريق المرور السريع انتباه لمفاجاه الطريق يمشون بمساره جت مركب من المسار الاخر عبرت عليه هذا الحادث هنا المقصر سائق المركبه السايبه اجتياز الخاطئ آه، عدم سيطرته على المركبه السرعه الكبيره نزلت على الكتف التراب بدا فقدان السيطره تلقاه استخدم الموقف يمكن وهذا اكبر خطا يعني المفروض يرفع آه، آه، آه، رجله من دواسة الوقود ويحاول السيطرة على المركبة حتى لا يفقد السيطرة بهذا الشكل ويؤدي إلى هذه الكارثة يا أخي والله حيك ساق التنكر أنا حيك وأنت ساق الصدق أتمنى السلامة للجميع إن شاء الله شكرا